E cel să-l latre, cel, cel, cel. Uite-te, mă, ce nas ai, mă. Cum să ai, mă, nasul ăsta lung așa? Cum să ai tu nasul ăsta lung așa? Așa. Un cățeluș. Vrei să-l vezi? Haideți mai aproape cu el. Așa. Veniți pe lângă. Așa, lasă să lasă. Bun. Tu ții piciorul acolo și dai jos recompensă. Hai, atinge-o la ureche și dai jos recompensă. Acum. Așa îi spui culcat între timp și dai jos recompensă foarte bine. Așa, exact, culcat. îi pui jos, bine, așa. Foarte bine, ține pe loc, spui culcat. culcat. Da, iubitule, ești drăguț. Bun, și acum poate să acceseze acolo. Foarte bine, asta e ideea, exact. Deci a luat un pic de oxigen accesând acolo unde este familiar și unde resimte siguranță, da? Și mă cam, mă, piticule, mă, piticule, cu mm. fața ta de șoricel, cum să fii, mă, așa drăguț, nu? Ia. Să-mi explică. Explică-mi. Așa, poate să mai acceseze un pic. Tu îi spui, așteaptă, stai, așteaptă. stai cum îi spui tu, da, așa, și spui culcat. culcat. Tu să aștept. Așa, rămâi pe loc un pic acolo, să se liniștească. Așa. Am dat, acum ai dai, acum ai dai punctezi, da? Și pui jos pe sol, nu, nu-i dai din mână, da? Așa, rămâi acolo să se calmeze. Foarte bine. Da, ești în drăguț și jumătate tu. Și dai jos. Ia. Da. Bine și. Bun. E că ăsta mic îi place că nu a venit buluc peste el. Și a și el curaj să, să comunice așa. Între timp este o situație în care ambii câștigați. Și ăsta mic, un pic de experiență pozitivă vis-a-vis -vis de contactul cu căței și voi vis-a-vis -vis de control în contactul cu alți câini. Să învețe un comportament alternativ și anume să stea în poziția culcat, cu calm, anticipând alte mm, perspective, cum ar fi recompensa, decât să, să satisfacă curiozitatea de, de a se duce buluc peste cățel, da? Și asta mică are curaj, foarte bine. Așa, tu îi spui așteaptă, când așteaptă. îi spui sau stai, îi dai recompensă jos. Ia. Foarte bine. Exact. Nu nimic. Nu nimic. Ne-am bazat pe contactul acesta tocmai pentru că pentru că ea este lipsită, e și ea o pitică. Ia. Ce vârstă are? 9 luni. 9 luni. Și normal, fără potențial agresiv fără eventuale uh, probleme de uh, guarding resources, adică protejarea resurselor și dându-i recompensă să nu cumva să devină disperată să îl muște pe el protejându-și resursele. Vezi că nu are nicio treabă. Bun, acum ținem pe loc, retrage-l tu un pic, așa și tu dai jos recompensa. Ia te ce faci, drag, acolo? Vezi, măi, bărbățelule, ce ai făcut? Ai văzut? Bun. Du-l un pic pe el să miroase pe la iarbă pe acolo. Da? ca să se sedimenteze între timp impresia de aici, da? scoțându-l din context, ok? Bravo, Și tu mai dai o recompensă, vorbești cu el și după aia, cu ea și după aia îi spui liber și te duci un pic spre iarbă încolo, du-te. Liber și pleci. Adică ai finalizat tu, da? Momentul.